ወንድ ልጅ ልብስ በጣም ይቆሽበታል። የወንድ ልብስ ቶሎ ይቆሻል፣ የሴቶች ቶሎ አይቆሽም። ለምንድን ነው? ሴት ጨዋ ናት። ጨዋ ናት ሴት የአንቺ ኃላፊነት እናንተ ቤት ምንድን ነው? ልብስ ማሳጠብ። ወገብሽን ይዘሽ ማለት ነው ቆመሽ። ሌላስ? ማስተኛው ማን ነኝ? ማንን? እናቶቼን፣ ልጆች። እናንተ ሰፈር ውሃ ይጠፋል? አይጠፋም። እንዴ ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ነው እንዴ ቤታችሁ? አይደለም። ውሃ ልማት ግቢ ውስጥ ነው ቤታችሁ? አይደለም። እሺ ውሃ የራሳችሁ ጉድጓድ ቆፍራችኋል ግቢ ውስጥ? አልቆፍር እና እንዴት ነው ሁሌ የማይጠፋው? በጣም ብዙ ብር ስላለ በብራችን ገዛለን። እየገዛችሁ ማለት ኦኬ። ውሃ አየህ፣ ጥያቄ ልክ አይደለም። <laughs> አሁን እናንተ ቤት ውሃ አይጠፋም ወይ? አይደለም ጥያቄው። አርመዋለሁ እናንተ ቤት የቧንቧ ውሃ ይጠፋል ወይስ አይጠፋም? አይጠፋም። የቧንቧውም ሙሉ ስምሽን ንገሪ። ዲና እሺ፣ መልካሙ ያህያ እሺ፣ ቢሻው እሺ፣ ሰይድ እድ መሐመድ። እዚህ ድረስ ታውቂያለሽ። ስምሽ ማን ነው? ዜማ። ዜማማ ስምሬድ። ስንት ዓመትሽ ነው? ሶስት። ስንት ልጅ አለሽ? እንዴ ልጅ የለኝም እኮ ቡና ላይ ሀሜት አለ ይባላል። ከሊት እንዲህ አድርጋ ያቺ ከሊት እንደዚህ አለ ወላሂ ይሆናል። የሚጫወቱት እኮ የሰው ስም እያነሱ ነው። እያጠጡ ለምሳሌ እየጠጡ እንደዚህ አደረገች፣ እንደዚህ አደረገች፣ እንደዚህ አሁን አንተ ቡና አጠጣ? እኔ አልጠጣ። ድሮ ጠጣ ነበር ልጅ እያለሁ። ከዛ ተውኩ ተውኩ ተውኩ። ይኸው ስንት ዓመት። ወተትስ እጠጣለሁ። አንተ ህጻን ነህ። ዛሬ በጣም ፏ ብለሻል። የት ነው ሻወር የወሰድሽው? ቴዲ አፍሮ ቤት። እንዴት ነው ቴዲ አፍሮ ጋር ጎረቤት ናችሁ? አረ ጎረቤት ብለብስ ወሎ እሺ፣ አሁን ስንት ያክፍልሽ? እኔ እኮ ትምህርት ቤት አልገባሁም። እስካሁን እስቲ ሀሁ በይልኝ እስቲ ሀሁ ሄ ሆ ሰዎች አንድ ሲኒ ቡና አይበቃቸውም። ለምንድነው ነው ቁጭ ብለው የሚደግሙት? አሁን ምርጥ ከሆነ ቡናው ያደርጋታል። እስኪ አብረን እንቀመጥ ወይስ ለየብቻ እንቀመጥ? ሌላ ብቻ ነው። ልደትሽ የተከፈተልሽ የማትረሺው ዘፈን ላንዬ ናነዋ ወርቅ አልማስ ጌራዋ ናነዬ ናነዋ ወርቅ አልማስ ጌራዋ ፍቅር ያልተከፈታም እንዴ የአብዱኪያ ፍቅር ወየ ወየ እኔ አለ ወየ ወየ እኔ ናፍቄሃለሁ አንገናኝም ወይ ፍቅርዬ እኔ አለም እኔ ናፍቄሻለሁ አንገናኝም ወይ ማታ ቦታ ሳታ ምረጥ አንድ ቦታ ፍቅርዬ ላይ ሸኩየለ ቦታ እንገናኝ ማታ ፍቅርዬ እና ፍቅርዬ ነው የሚባለው። አይ በጥፊ ተመትቼ ነው። እሺ እሺ፣ የእኔ ጉድ ፈልቷል ዛሬ። የፀጉር ቅቤ እንቀባለው። ጥቅሙ ምንድን ነው? ፀጉር ያሳድጋል። በቃ ለፀጉር ነው ጥቅሙ። አንድ ልጅ የለበሽውን ልብስ አይቶ ወይኔ ልብስሽን ወድጄዋለሁ ስጪኝ ቢልሽ ምን ታደርጊያለሽ? ሚስኪን ነው እሰጣለሁ። እሺ መንገድ ላይ ከሆነ የጠየቀሽ መንገድ ላይ አውልቀሽ ትሰጪዋለሽ? ኧረ የለበስኩትንማ አልሰጥም። በጣም ምስኪን ቢያሳዝንሽስ? በድራቅትና ታዲያ ልሄድ ነው። ልጅ እያለሽ ምን መሆን ትፈልጊ ነበር? ልጅ እያለሁ ዶክተር። አሁንስ ምን መሆን ትፈልጊያለሽ? ከንቲባ። የምታውቂው ከንቲባ አለ? ማ? አብይ አህመድ። እኔ ዝም ብለሽ ስታይኝ እኔ እድሜ ስንት ይመስልሻል? ሰላሳ ጎብረ በጣም እስከ ዛሬ ከጠየኳቸው ልጆች የተቀራረበ እድሜ የገመትሽው አንቺ ነች። ሰላሳ ነው። ሶስት ምን ነው ሰላሳ ሶስት አለሽ? ምን ነው ባመጣ። በጣም ጥሩ። ሌላስ ሙዚቃ የማን ትችያለሽ? ትንሽ ጨለም ብሎ ከምበዳ ልጅ ጋር ነበረኝ ቀጠሮ ታዲያ ምን ያደርጋል መጣው ተናድጄ ከምወዳት ልጅ ሰለጠዋት ሄጄ አያናድድም ወይ? አረ በጣም በጣም እንደዚህ ከሆነ ሁለተኛ አልመጣም። ስልክ አለ እናንተ ቤት? አንቺ አለሽ? ታብሌት ነበረኝ። ከዛ ደነዘ እንጂ አንቺ ነሽ እንጂ እየጎረጎርሽ እየጎረጎርሽ ያልሆነ ጌም 24 ሰዓት እንዲህ ፍጥጥ ብለሽ አቀልዳ ምግብ አንድ ላይ ተሰብስበን የምንበላው ለምንድን ነው? ለበዓል ጥሩ ነዋ። ሰው እኮ የተቸገሩትንም እኮ እናበላለን አይደለ እንዴ? አሁን እስቲ ኢትዮጵያን ያት እንዲህ እንደተመሰቃቀለች ጦርነት ይባላል አይደል? ጨፈጨፏል። ብትከፍቺ ምን ምን ትሸጫለሽ? እንዶሚ ምናምን ምናምን። በአሁኑ ሰዓት አትራፊው ምን ይመስልሻል? ሱቅ ላይ ሱቅ ላይ የሚያተርፈው የሚያተርፈው አብዱ የእናንተ ሰፈር አብዱ የእናንተ ሰፈር ዱቤ ዱቤ ይሰጣችኋል? አብዱ ዱቤ ዱይ አይያትም በጣም የምትወጁ ምግብ ምንድን ነው? ፓስታ። ፍቅር ምስሩን አምጪልኝ። እቴቴ ወጥ ነው። ምስር ወጥን አያቷ በጣም አጣፍጠው ስለሚሰሩት እቴቴ ወጥ ነው የሚባለው እነሱ ቤት። ምስር ወጥ አይባልም፣ ነውር ነው። ምስር ወጥ ይባላል? አይባልም። አይባልም። ምን ወጥ ነው የሚባለው? እቴቴ ወጥ ነው የሚባለው። በቃ አሰማ ትቀባለህ ሲደርቅ ሲደርቅ እዚህ ጋር አፕዴት አደርገዋለሁ። የቱ ጋር ነው አሁን ያልደረሰው ቦታ አለ? አሳይኝ በደንብ አረ እንደዚህ አይደለም። አንተ ደግሞ ና ጉልጉል አይደረግም። ለምን ይሄን ከተቀባ ለምንድን ነው የከለሩ ማትቀባው? <laughs> ወንድ ሲጀመር ይቀባል። ታብስቴክ የከለር ከሆነ አይቀባም፣ የውሃም አይቀባም። ከንፈሬ ኩበት ይሁንልሽ። አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ። እግዚአብሔር ሀገር አትሻጥም። እኛ መሬት ውስጥ አይደለ ያለ ነው ይቺ ክቧ መሬት እንቁላሏ በዶላር ወጥተን ነው የምሰጠው። <laughs> ያ ነገር ምንድን ነው? የቱ ያ ሪዛርት ይመስለው ይሄ ይሄ አትክልት ነው። እንስራዎች ናቸው የሰጡን። በጣም የሚያማምር አትክልት ስፖንሰር አድርገው ነው አጋሮቻችን ናቸው። በዚህ አጋጣሚ እንስራዎችን ከልብ እናመሰግናለን። ስልካቸው እዚህ ስላለላችሁ ለቢሮ፣ ለመኖሪያ፣ ለስቱዲዮ የተዋበ አትክልት ስትፈልጉ ወደ እንስራ ደውሉ። ከሀገርና ከህዝብ የቱ ይበልጣል? ለአንቺ ህዝብ ይበልጣል። የህዝብ አንድነት መሰረቱ ምንድን ነው? መዋደድ፣ ፍቅር፣ ሰላም። ስታድጊ ምን አይነት ልጆች እንዲኖሩች ትፈልጊያለሽ? ቆንጆ ቆንጆ። አለም በቃኝ ምንድን ነው? አለም በቃኝ አይባል አይባል አሁን በትክክል ስንት ዓመትሽ? የሴት እድሜ እኮ አይጠየቅም። አንቺም ለልደትሽ ምን ተሰጠሽ? ባቡር። ባቡር? ትኬቱ እኮ ነው። ትኬቱን ነው ተጫዋች በነብሴ ጉበትሽ የት ጋር ነው? ጉበት እ እኔን ሁለተኛ ጉበት አይደለም፣ ይቅርታ። እሺ፣ ቀጥሎ ልጠይቅሽ ገና መላጣ ነው እ የቤት ኪራይ ስንት ገባ? ሀገርሽን ሽጪ ብትባይ በስንት ብር ትሸጫታለሽ? በሽንት ሀገር እኮ አትሸጥ ሀገር አትሸጥም አትሸጥም። እሱማ አትሸጥም፣ ግን በአምስት ሚሊዮን ብር ከሆነስ አትሸጥም? አትሸጥ። በመቶ ሚሊዮን ብርስ አይሸጥም። ሀገር ቁርስ የት ነው የበላሽው ዛሬ? ሮፍላን ቤት። ምን ሮፍላን ቤት? ሮፍላን ቤት <laughs> ማታ በቃ አራት ከኔ ጋር ነው የምንሄደው ወደ ቤት። ኧረ እኔ ቤተ መንግስት እራቴን ተጋብዣለሁ። ነው ሸጋ ነው። ለአዲስ አመት እንቁጣጣሽ ከማን ጋር ነው የምትጨፍሪው? ከጓደኞቼ ጋር ምናምን ጨፍርና ከዛ ስንጨርስ ደግሞ አዲስ አመቱ። ይለቀቃል። ዩቲዩብ <laughs> ዩቱብ ላይ ይለቀቃል። ባለፈው የነገርሽኝ ባለሱቅ አብዱ እንዴት ነው? ዱቤ ምናምን ይሰጣችኋል? ሀገሩ ገባ ብዬ አልነበር? አብዱ ኢትዮጵያ ሄደ፣ የራሱ ኢትዮጵያ ገባ። ታዲያ ዱቤ ብድር ከማን ነው የምትወስዱት? ከፍር እያልኩ አንድ ማነች ፍርዬ? ቴሌኗ ጉድፋላለሽ ፍርዬ <laughs> ነገ ሰርግ አለብሽ አይደል? እንደሰማሁት እና ምን ይዘሽ ነው የምትሄጂው? እንዴ ምስር ወጥ እንደሱ አትበል። እሺ ይቅርታ፣ እሺ አይባልም። በቃ ምስር ወጥ አይባልም። የአያትሽ ወጥ ነው፣ ቴቴ ወጥ ነው። ሰርግ ቤት ታዲያ ቴቴ ወጥ ይዘሽ የምትሄጂው ለምንድን ነው? ባለሰርጎቹ እስኪመጡ እምንበላው